One, two, three, go. Nej. Bilen, det var ju bläck. Redo för ditt stora äventyr? Nu kör vi. Då har vi skotrat oss ner en halvtimme till Kavasan Falls. På med hjälmar, på med flytväst, jag vet inte vad som kommer hända för fan. Spännande. Vi bara kör på. Så, vi byta om. Vi klippte en guide. Nu, ska vi, nu är vi på väg. Vi ser hur det går. Geared up. Thank Fan, är bra vattenfall. Det var jävligt fint alltså. Uh, stand up the area. Yeah, yeah. You sure? Yeah, okay, ready. One, two, three, one. Straight your body, straight your legs, okay? Jump far. One, two. Uh, I can't do it. I don't... Sen står man där och så bara måste hoppa ut. Första hoppet avklarat. Jävla nice, varmt i vattnet. Ah, det är så här livet ska vara helt enkelt. Det mår vi bra av. Nej, nu ska vi ännu högre upp. Kom igen. Det är inte lika kallt som Spanien i alla fall. Ah. Halloj! Halloj! Vi tänkte vi, tar, vi orkar inte gå så vi tänkte vi flyter över dit. Nu hamnar vi i en fotosession här, nu är det fotomodell. Oh, det är det fetaste magplattet någonsin. Surfway Rock in the photo mm. Alltså så, nu går vi i land. What a tobbe! Vad fan det bästa jag har gjort? I go up there! Fy fan! Vad nice, jag ska hoppa en gång till. Det har er man inte. Nej, barnlek. One. Woo! Wait, wait. Lay down. <laughs> Det här är sjukt. Där hoppar Micke. Ah, ja. Skönt att bara flyta tillbaka. Fan, man ska jämt ha flytvätt man bara. Då behöver man aldrig simma. Okej, okay, release. Okej. Okay. Hello guys. Hello. So very enjoy. Yeah, very nice. So now we go down to 15 meters. You jump. You jump 15 meters? I don't know. <laughs> will have to see. alltså att göra bland det dummaste jag gjort i mitt liv. På 15 meter längst ner ett vattenfall. Men men! Tre, gå! One. Ready, one, two, three. One, two, three, go. Wow. Perfect yung turn. One. har i alla fall gjort allting, så nu har jag chilla lite vid vattenfallet. Delar resa. you. No. my name uh Hips. Hips? Yeah. Very good. Jag antar att det här blir slutet på den här vloggen. Ja. Eller vlogg, det här var fan bara ett äventyr. Vloggäventyr. Så hoppas att ni tyckte om videon. Och ge den en tumme upp och dela och subscriber och allt det där. Så hörs vi nästa gång.